Saluton kai bonan matenon. Yes, hodio pluvas vere kai mi sur uh, metis uh, mian uh, eh, pluv mantelon kiu shainigas min uh, kvaza o miestus uh, darka fadeiro uh, au bon linguisme ni diru malhela peitro uh, el stella militoi kai do ja mi revenos al vi poste por la leziono e kai ci ho lì ciam do resto con me resto con me saluton carai Hodia mi filmas la hierawan episodon kai ja hiero estis uh, la festo de la laboristoi kai hodia uni estas sen plena sema fino sen depende de la lando do mi decidis uh, ne lezioni sed montri ion alien al vi ki povas esti interesa al vi ki estas monato monato estas internazia magazino sen dependa kai citiu estas la kvardek unua iar kolekto. To temas pri classica el donajo en esperantujo. Kai mi shatas gin, mi abonas gin, dum iaroi, Kai uno el la fidela e de la video serio estas. Paul. Perertz. Pardonu la prononson, Paul. Kiu estas la gvida redaktoro de la revuo. Kai kial mi shatas gin? Mi shatas citi un revuo in estas eh, bone scribita, profesie farita, kai ancao char gi estas mal placema, en la senso che gi ne pritractas gi surfaza in temo in relata alla esperanto movado. Ciar, mi volas diri al vi secreton. Shhh, ne diru al io alia. Crom la esperanto movado estas mondo extere. Cae la mondo multe pli granda sol la esperanto movado. Shhh. Bone. Do. Ciu tio signifas che esperanto neniam estas la temo de monato, ne, kelk foie gi estas, exemple, en citiu uh, eh, numero, tiu estas la numero de aprilo, tio estas la lasta tempa numero kiu alvenis eh, paper forme al mia labor estas kelka spuroi. pri esperanto, kai fakte, <coughs> Pardon. Do uno estas anto quarde chiaroi grandiosa articoleto de Stefan Maul qui titoligias nur sen super signoi temi spritio i debatto pri la chapelleto i bla bla bla oni bla bla is la tutta un tempo un kai li diris estas shine argumento pretendi che speranto povas uh, esti sen super signoi char sen enir la discutadon la prest technica shanjo iras pli kaj pli rapide pro la bit revolucio por diri tion en moderna termino in un tempo e termino la eh, interessa fero por mi estante esperantologo estas che ogni parola spri computero anstatau computilo kai nun computero estas archaismo alia alia uh, articolo in kiu esperanto aperas recte kiel temo estas articolo de Xavi Alcalde kiu estas unu el miaj uh, eh, kolegoj uh, eh, pri esperantologio anka li estas historiisto kaj politik uh, sciencisto saluton Xavi se vi aŭskultas li rakontas pri biografio de activulo por la raitoi de Afric Usonanoi antau Martin Luther King kai Malcolm X. Kai facte parolas uh, pardonu, la uh, temo la la um, articolo racontas pri la vivo kai la agado de William Pickens la unua nigra usona esperantisto, l'aula di fino de Xavi Alcalde. Do, effettive, se oni ne uh, pripensas esperanton kiel temon, la plei multo del articolo monato pritractas la exteran mondon. Kai facte, tiu estas mia plej ŝatata artikolo mi dios al vi nun mia plej ŝatata artikolo ĉar mi legis la tuton estis efektive do sen depende de mia profesio che è professore di esperanto ca interlinguistico no? universitato di amsterdamo yes la mosta mosto bla bla bla bla bla bla Do, mi vere shatis la uh, intervjuon fare de Massimo Ripani al Dmitri Yevseyev. Mi esperas che l'accento estas giusta, char mi niam comprenas la accento in la russa. Ciu parolas pri lingvai raitoi en rusio kai pri la uh, eh, lingvo situazio en uh, la nazia respublikoi post sovetai do pritio mi uh, sciis uh, eh, eh, mal multe antaue kai nun mi ne scias multe sed mi scias iom pli kai shaina al mi che la uh, interview valoras la penon el legado bone do mi pensas che tio estas cio Ne, estas alia afero kiu mi volas diri al vi. Rigardu la kovrilon. Ĉu vi vidas ie ajn sur la kovrilo la vorto kronviruso? Ne. Neniu articolo de ĉi tiu numero pritraktas kronvirusajn in aferoin. Tio ne signifas che monato neniam pritractas tion. Fakte, ci dicis multe da atento alla epoca shangio cion ni vivas. Sed, ciel dirite, estas alia mondo extere. Ni ne povas ciam paroli pri nur unu temo. Alicase, nia menso, fermigas ca ni nur vidas qui el cevalo raidanta en la directo ca ni vidas ke estas alia e blai directo do ien cio por hodiau mi esperas ke vi joist uh, eh, juis uh, eh, citi un uh, eh, strangan aferon che mi faras fakte anstataŭ lecioni bonvolu reagi kai sendi commento al per la kutima canaloi, canalo e kutima comunichilo mi uh, legos cion kai pripensos kai eble post poste ideumos ion do Duo namasteo nal viciui, cae gis la venonta semaino uh, eh, ie la sessa de maio tio estas mercredo, mi pensas, yes. Do, gis mercredo. Mm.